Привет, друзья! Вы на канале Stormy Play. В этом видео мы разберем некоторые игровые механики Арквардена в Dota Underlords. Может ли Аркварден призвать копию, будучи окруженным? Как видите, механика такова, что Аркварден призывает копию в соседней с собой клеткой, и если все клетки заняты, то копия не появится. Вам может показаться, что призыв копии это пассивная способность, но это не так. Это активная способность, не имеющая кулдауна и не требующая маны. Аркварда не сможет призвать копию с момом. Что насчет бафа крови? Баф срабатывает как и положено, и при смерти одного Оркварда на второй получает баф, но новая копия уже будет без него. Шлемных линий работает с копией, однако, если Аркварден призывает копию во время действия шлема, то новая копия будет иметь 0 хп и активированный баф шлема, то есть копия умрет через 4 секунды. Насколько это целесообразно, решать вам. Возможно, найдутся более подходящие персонажи для этого предмета. Друзья, если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Новые видео будут выходить каждый день.